Ben alacağım. Ana! Devrim var! Barış! Barış! Barış! Aga! Lan ince çıkar bir konu. Oğlum namusa. Başla başla. Tezahür tezahür tezahür. خدا خدا خوبی خوبی از من محافظت کنید بچه ببین اومده فیست کنه و شانس آوردیم <laughs> چرا اینجوری بمش آره یه اسکوت اومدن پشمام آقا من رو فیست نکنه رو برو برو اومدم برو برو نتی نمیری بچه یه ماشین ما پیدا کنیم بریم یه دوچرخه هست اینجا میتی یه دوچرخه سوار شده رد ماجیک بیا یا امام برو برو فرار کن فرار کن بیا بیا سوار بیا سوار بیا سوار انایه بود مایه برو خوشو ترکت نیاد آجی خوب من جلو رفتم فراس برو ناک شد تو هم که ما بردیم درجا فریشیم ناموسم پولمون نیستم Thank you. Düşman görüldü. Richt. Neydi be gire? Odama birer. Awesome. Sen Vay koş ben ben de pis bir kere. Demet finish'e şimdi. Vay. حاجی یادم نبود پیستش کنم من فراز برده بیا ما با دو شرخه بریم حاجی فراز مرده نمیستم اینا تو رو زده بودن دیگه آره؟ اینا یکی دیگه بودن آره آره همینا بودن همینا بودن آی میزنم آه آه زراش I'm recalling a teammate اینجا زدن رفتن نمارد Thanks سر پا سر پا what gonna get person. Eh, finish the passion. بیا بیا اینجا اینجا نه بیا اینجا بیا اینجا بیا داخل بیا داخل ماشین داری؟ ماشین هم زدم ماشین داریم نه نه اینجاست ماشین سوار چیز فقط بیا اوه میپا داری اینجوری بچه here. Kill the Angel, Angel. Idu otvaram. Pek neko nam bio. Mi giram, mi giram. Mi giram, već. No kad pik, tezo. Thank you. Ne znam. Ben West Sandr'ım kola. Şu. Ben zero wabbe girmek diye. Sa depan? Umarem baلا اومدم بالا Valla. Neydi? اصلا ببین نیاز نیست ما درگیر شیم با کسی فقط نباید مارکشیم همدیگه رو میزنن فراس فراس تو کجا ایجاد بد ببین بیا برو تو پلا اینجا بس مارک لوکیشن کنم نه نه ایمت بالاست هزار نزد داشت به این که کسافت الان دارن همو میزنن الله بزنین هم دیگه بزنین قسمت نمیشه این بار زونو نگاه دارم میان اینه کلاز من که کلاز من نتی تو پیش ما بودی کاشتن سرویس تو تو اون خونه اینجاست اینجاست من بالایی هم هم میاد. نمیاد هرشیا یا تلفونی الو We're the best Victory belongs to us ارشیا تلفنی کجایی ارشیا وای خدای شکرت میدونستی دستم تنگه نیاز دارم که پولامو سیف کنم خدای شکرت <laughs> مچه بعدی پیست خوشدلم نگر میداشتیم از این خب، خودکشی میکردیم باش میریم تو آب خودکشی میکنیم کاری نداره اوه هاجی همه دارن میام بریم تو آب بریم تو آب بریم تو آب بریم تو آب بزار بیا داداش من میخوام بزنم اینا رو یکی مونده دو تا دو تا تمام میاد میاد میاد سوارشو بریم محمد محمد گوش کن گوش کن محمد اومد اومد یه ماشین دیگه اومد یه ماشین دیگه نمیتونیم بریم آدل بمیر آدل بمیر آدل بمیر آدل بمیر زهرمان محمد اسکوت وایپ شدیم خب تو سرت کنم به من رفتی نداره محمد محمد به من رفتی نداره من حاجی بهت گفتم بریم <laughs> حاجی تو باید شد تو باید من گردم بگیری حاجی من نمیدونم داداش ما به خاطر تو مردیم ما به خاطر تو <laughs> مردیم محمد <laughs> بابا تو باید تو باید ما رو گردن بگیری آجی من بهت گفتم بیا سوارشیم بریم نیومدی سوار آقا اینو اول بگو که رو بگیریم چون این قاطی میشه 250 تا یوسیشونو باید بگیرن دیگه نفری هزار میده دیگه ولی چقدر دز میگم میگه بمیر بمیر گفتم چرا بمیرم آخه بابا من اصلا حواسم به اسکات باید نبود من فقط دنبال نشدن نشدنم اون بدتر اون تلیسی اون درد داره گردم میگیرم آقا اینو من گردم میگیرم همه خوابیدن واسه زار یعنی پشمات میریزه محمد بیا محمد اسپرش نمیرفت اونجا نمیرفت دور بزنید دور بزنید برگردید بابا یه دور است یه دور است بابا بابا یه دونه بود چرا اینقدر ترسوید شما آش یه دونه نیست بیا با یه اسکواد اومد از راست از راست یه اسکواد اومد بشین بریم بشین بریم بشین بریم نه آه اومدن دیگه نمیشه نمیشه رفت بیا پایین بیا پایین باید فایت بدیم جلو منه یکی اینجا ساج بابا شادگان دهنت به نظر مادر بیاد کمکی دلیل به نظر یکی زنده است تو هم هر بیزنس میکنه الان من فشار نداره ما رو بگیر من ماما آدن رو بگیر آدن آدن میگیرم آدن بگیر بگیر کسی نمیاد بگیر آدن آدن بگیر تزر تزر داره میاد ریلود کن کی من رو فیس کرد اسمش چی بود اسمش یادتون باشه بابا بیا سوارش بریم بیا ماشین سوارش بریم بیا ماشین سوارش بریم بچه بیا انمی انمی انمی سمت شبت انمی اتزا انمی نمیتونیم بابا میذارن اگه اینا میختن همه اینجا یکی راست جا اول پس هر دو تا پیس هر سه تا پیسین به مولا هر سه تا پیسین اوه ماما بیا بالا اوه بعدی هم انداخت خط در چیزو بگیر بیا بیا تزار نرو تزار تزار نرو کمکشون بزار نکشن خط زیزو بگیر راپلر رو بگیر برو کمک میسم میسم میسم از کلک که کسی کنم براز اوله براز براز باری باری برو برو بگیرش برو بگیرش بیادر بیادر از اون پر اینکیه بره برن برون برن برون یه نیت کنید باید یه دیگه از اون پر اومد باید یه کاری نیت کنید نیتید بسر چه خبره اینجا عادل با یه کار دیگه بزن عادل نمیده من باروش باروش باروش باروش باروش باروش میگه برو <laughs> داداش تو اگه اخراجی ها نگاه نمی کنی از این برو رو دیگه